Hello, everyone. So, am I audible to you? Hello, Bacho. Hello, Lakshmi. Hello, Tanmay. Hello. Hello, Pradista. Hello, Deepak. Hello Roshan hello Shubham hello S ji ji hello Ajay थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ये कैसी बात हो गई ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बोला इसने सो स्टार्ट करूं So hello everyone, my name is Pooja Kumlit. I'm from Jaffa Level Many Government Exam Lakers, which is where I have more than five teaching experience. I have under 3000 plus that experience. इसके अलावा अगर मेरे बारे में जानने की जरूरत है तो I am the over alphabet का fourth grader Pooja is my name and 11 is my birth code hope so आपको पता होगा बच्चों हेलो कैट हेलो थ्री ईयर पर क्लास है यस दुर्भिश आज थ्री ईयर पर क्लास है राइट आपका चहेता दीप कहाँ है आएगा दीपक टेंशन मतलब वो हेलो गुड इवनिंग हेलो हौसले अरे थैंक यू सो मच वैसे देखो क्लास थ्री ईयर में रहे या फाइव ईयर में रहे कमेंट्स तो सभी के दिखते हैं ना हेलो चिन्मय ओके सो बच्चों मैं आपको बताना बताना चाह रही थी so class two thousand twenty four और ट्वेंटी फाइव के लिए all India class mock test series start होने वाला है लेटेस्ट क्लास पैटर्न है or All India rank provider created by our top educators in their free performance report provided and March 19 onwards. Scan कर सकते हो और 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके एडुकेटर्स आपको uh, मतलब ऑब्वियसली uh, उनके द्वारा ही बनाए गए हैं मेरी लाइफ टाइम देखेगी okay so one more importantly save up to thirty percent on your Unacademy subscription और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये जो सब्सक्रिप्शन का जो डेट है वो अभी ही है मतलब just for fifty seven minutes so अगर आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो use the referral code of mine और थर्टी परसेंट का डिस्काउंट चाहिए so use the referral code of mine that is a Pooja one one right yes paper कैसा गया So Level Up Foundation uh, batch for CLAT and LL 2024 aspirants by these educators 30th March से start हो रहा है 2023 400 plus teaching hours 100 hours of revision and practice monthly compendium and notes 6 235 live mock test live audio base solving and one more morning MSCT crash course हो रहा है बच्चों इंक्लूड 100 टीचिंग आवर्स access कर सकते हो five mock test for live voice solution by our top educator and ये बैच अवेलेबल है अनअकैडमी स्टोर पे करंट प्राइस आप देख सकते हो और सेविंग भी देख सकते हो हेलो हेलो सुजल कैसे हो सो लॉब स्टार इंटेंसिव बैच है बच्चों फॉर एलसैट सैर M S C T language English and actual price देख सकते हो करंट प्राइस देख सकते हो थ्री थाउजेंड सेव कर सकते हो only on Unacademy store and by these educator always good hello Kathy So the Warrior Dropper batch for CLAT 2024 aspirant language English coming soon and these are the batch USP and these are the educator who are going to guide you. So start कर दिया अच्छा हेलो दाऊ जी आज मैंने सोचा है कि हम लोगों ने बजट बहुत दिनों से रिवीजन नहीं करा है तो बजट कर लेते हैं और साथ साथ स्टैटिक भी करेंगे ठीक है तो चलेगा ना सभी को सभी को चलेगा जल्दी से बता दो तो आज थोड़ा सा डिफरेंटली हाँ hello hello Khyati plus student है थ्री ईयर की ओके समझ गई मैं चलो स्टार्ट करें बच्चों स्टार्ट करें sir union finance minister Nirmala Sitharaman is presenting the union budget 2023 for dash time in a row so so, क्या मैं पोल दे दू बच्चों एनीवन क्या मैं पोल दे दू जल्दी से बताओ कैसे हो मैं अच्छी हूँ लक्ष्मी हेलो कार्तिक ओके अगर मैं पोल देती हूँ hello Sanu hello poll and poll is this one बच्चों ये दे रहे हैं poll So, very good Shubham, very good Pratistha, very good Durvesh, very good Khyati, very good Chinmay, very good Umi. And the correct answer is Aditi. That is, that is the fifth time in a row, right? Jo Nirmala Sitaraman ne present kara union budget. Okay? No, okay अगर मैं सेकेंडरी class से चले जाऊँ तो प्लीज कुछ ना भूलिएगा Okay, Lakshmi. So, next question, बच्चों Mujhe batao, what is the current year economic growth is estimated at the union budget 2023 what is the current year economic growth and the poll is this one. So very good Shubham, very good Roshan, very good Priyanka, very good Manmeet, very good Deepak. Very good Pratistha, Pauji, Omi, Aruhi. And the correct answer is that C, that is 7%. Right. Hello Yash hello Aarohi Priyanka दी है प्रियंका नहीं है प्रियंका क्लास में है क्या प्रियंका अरविंद यू क्लास नहीं है राहुल जी वो है वो प्रियंका है क्लास में Rahul ji okay hello Aarohi hello Kumar so ध्यान से देखिएगा बच्चों बजट 2023 टू 24 अडॉप्ट करा था हाउ मेनी प्रायोरिटीज मैंने आपको ये पहले भी बताया एंड द पोल इज वैगु शुभम वैगु रोशन वैगु ख्याति वैगु दीपक वैगु आदित्य चिन्मय वैगु मनमीर वैगु तन्मय वैगु रोमी सप्त ऋषि करके नाम रखा गया है ना सेवन और कौन कौन से थे मैंने आपको बताया भी so what are the seven priorities of the budget Saptarishi right yes it is Saptarishi hello Sunidhi hello Ekta कैसी हो and the poll is this one so very good Khyati Very good, Ovi Durvesh. Very good, Aditya. Very good, Sujal. Very good, Manmeet. Uh, Priyanka mail करा था तुमने very Shubham Pratishtha very Roshan very Tanmay okay so next question बच्चों रेलवे ने प्लान करा है कि वो रिफर्विश करेगी कितने प्रीमियम ट्रेन को thousand coaches five thousand coaches 10,000 or 100 coaches? Which one is the correct answer? So very good Aditya, very good Kathy, very good Yash Shalomi, very good Ekta, very good Sujal, very good Arohi. आज मतलब कि बच्चे ही नहीं आए हैं चलो कोई बात नहीं ना आज केशव ना मेहर पता नहीं है बच्चे कहाँ हैं ओके ओके प्रियंका समझ गई मैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर में आएंगे मैं okay thank you so much Neha ये बच्चे कहाँ जा रहे हो एक तो बच्चे कम है ऊपर से तुम लोग जा रहे हो so how many teachers and support staff are to be recruited three year for seven hundred forty 748 लव model residential school how many teachers बच्चों मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको हेलो आशी कैसी हो सारे पॉइंट्स आपको करवा रखे हैं very good Roshan very good Omi Very good, Durbesh, Manmeet, Yash, Priyanka, Tanmay, very good, Sujal, Deepak, Tauji, and the correct answer is 38,800. Right? So, next question. By which year the government aims to produce 5 MMT of green hydrogen? So, hello, Ashi, कैसी हो? So, क्या मैं पोल दे दूं बच्चों? And the poll is this one. Very good, Shubham, Tauji, Roshan, Deepak. very good, Khyati, very good, Manmeet, Durvish, Tanmay, Sujal, Neha, Aditya, Ekta, Pratishtha. And the correct answer is it's 2030. So next question. Okay. So global hub for millets बताना है आपको हेलो आशी कैसी हो मैं भी अच्छी हूँ hello Shantanu so so, what will be the global hub for my millets? That is Indian Institute of Millet Research in Gujarat or Indian Institute of Millet Research in Assam or Indian Institute of Millet Research in Delhi, or Indian Institute of Millet, Millet Research in Hyderabad. So which one is the correct answer? So अगर मैं poll देती हूँ बच्चों, so the poll is this one. So very good, Omi. Very good, Tauji Arultanmay. Very good, Ekta Omi. Very good, Manmeet. Very good, Durvesh Sujal. And the correct answer, Indian Institute, Institute of Millet Research, is in Hyderabad, right? Okay, so this this will be the global hub for millets. Okay, बच्चों. Hello, hello, Shiv, कैसे हो? So next question करती हूँ. So मुझे बताओ what is the new scheme that focuses on the fisherman and fish vendors? It is green growth. It is PM गरीब कल्याण Yojana. पोल होने से पहले आंसर बता देती हूँ ओके नहीं बताऊँ ठीक है नहीं बताऊंगी चलो ठीक है ना बोल दीजिए मैंने बोला मैं एकदम मैं चुप रहूंगी हेलो हनी कैसी हो तो मुझे आज तो वो मुझे क्या बोलेगी हेलो साइमा कैसी हो So the poll is this one. C is the correct answer. Okay. Hello, Mimansha. Hello, Rose. Hello, honey. So it means new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana is the correct answer. So next question. What is the new MSME scheme जो कि अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2023 के अंदर न्यू सब स्कीम ऑफ PM Matsya Sampada Yojana revamped credit guarantee scheme for MSME PM Garib Kalyan Anna Yojana और Mahila Samman Bachat Patra which one is the correct answer कोई बात नहीं सम कोई बात नहीं बच्चों होता है ना जरूरी थोड़ा है हर रोज हर हमेशा बच्चे आए very good Roshan Yash very good Aditya very good Manmeet Sujal very good Durvesh Omi very good Tanmay very good Aarvin the correct answer is वीरा द रिदाम credit guarantee scheme for MSME right so next question hello hello hello Samvita मैं अच्छी हूँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ कौन सा स्कीम है जो अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2023 में जो इंक्लूड करता है स्किल पीपल को जो कि इंगेज है various traditional and skill profession में कौन सा बचवान क्या लगता है आपको क्या आपने सारे को ऑप्शन पढ़ लिए हैं और अगर मैं पोल देती हूँ so this one is the poll बच्चों so very good Tau ji Roshan very good Aashi very good Durve Shantanu Manmeet Deepak Khyati very good Mimansha Chandra very good Pratishtha Omi Sujal very good Aditya Gitesh Aarohi Priyanka Raman the correct answer is it say that is PM Vikas Patra. Uh, मतलब that is Pradhanmantri Vikas Karma Kaushal Samman hello Utkarsh hello Susan okay so what will the maximum deposit for senior citizen limit बताना आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं जो कि इनहांस हुआ है कितने से कितने बच्चे the poll is this one hello Purvi hello Utkarsh and this one is the poll so पंद्रह लाख से बच्चों थर्टीन लाख हो चुका है एनहांस्ड हुआ है राइट क्लियर है सभी को ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ आउटले फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि एनहांस किया गया सिक्सटी सिक्स परसेंट से टू ओवर कितना करोड़ बताओ and the poll is it's a consecutive prime number no it's consecutive It's a consecutive odd number. Very good, Kathy. Very good, Omi. Consecutive odd number bola hai so 7 and 9 uh, are the odd number na consecutive. Oh my God! itna hint dene ke baad bhi ye हालत है. So the correct answer is it's, that is D D D D is the correct answer. Hello Siddhi. Hello Purvi. Hello Utkarsh. Okay. So what is the tax rate for tax slab between the uh, income of 3 lakh to 6 lakh for the assessment year 2023 to 24? So can I poll de do? And the poll is this one. So very good, Shubham Yash Durbit Tamai. Very good, Priyanka Deepak Sujal Tauji. And the correct answer is it says that 5%. So So very good बच्चों the correct answer is C right? So correct answer क्या होगा C is the correct answer ना क्या बात है हेलो हेलो केशव कैसे हो मतलब तुम लोगों को अलग से इनविटेशन देती हूँ मैं ना सो so, मस्त आप बताओ So बच्चों the correct answer is see that is 15 percent. Hello Meherdeep. So which capital outlay has been provided for the railway in the union budget? Which capital outlay? So क्या hello Danu? क्या मैं poll दे दूं बच्चों? And the poll is this one. अच्छा तुम लोगों ने शांतनु को भी ग्रुप में इकट्ठा कर लिया क्या शांतनु कब से तुम्हारे ग्रुप में है जब से आया तब से मेहरदीप कहाँ है केशव कहाँ है तुम्हारे फैन फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तुम्हारी ग्रुपिंग भी बढ़ रही है so it's two point 2.4 lakhs So, the finance minister proposed to reduce the higher surcharge rate from 37% to how many percent in the new tax regime? So क्या मैं पोल दे दूं? जलवा है मैं पढ़ाई नहीं करना बाकी सब करना है इनको Very good, Shubham. Very good, Tauji Roshan Durvesh. Very good, Samvita. Very good, Deepak Vimansha Kesha. Very good, Sujal Aditya And the correct answer is 25%. So, next question. ओ दीपक ने भी मेहर के बारे में पूछा था ये क्या चल रहा है आज मेहर मेहर मेहर आज मेहर डे है क्या hello Mehar Dey so centre ने केंद्र से फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे को आका है राइट हाउ मेनी परसेंट कैसा लगा हिंदी पढ़ने में सोच रही हूँ एकता दीदी कैसी हैं आप ये देखो आने लगे बच्चे पता नहीं so very good Shubham very good Roshan Aashi very good Darvesh very good Yash Mehar Omi very good Ekta Pratishtha suchala and the correct answer is it c that is 5.9 percent right So what is the budget? Sir क्या मैं पोल दे दू आप स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना नहीं पता शांतनु तुम खुद ही पूछ लेना जब मिलोगे तो It's 19,700. Huh? What is the budget allocated for National Green Hydrogen Mission to सिर्फ तुम लोगों ने गलत क्यों करा है? It's be that is seven. क्या क्या मैंने कब सुनाई नहीं दिया सुनाई नहीं दिया क्या और दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा मुझे बच्चों मैं बता रही हूँ तुम्हें so defence budget was increased to how many crore for 2023 to 24 from last year allocation of 5.25 lakh crore and the correct answer is hello Karsh kaise ho पता नहीं क्यों मुझे आजकल ये जो छोटे छोटे छोटे छोटे लिखे हुए जो शब्द होते हैं ना मुझे दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है मुझे मेरे आर्ट में प्रॉब्लम होगी so it's 5.94 lakh crore is the correct answer right okay hello Sunidhi hello Mohit hello Ashif Keshav भाई एकता दीदी को ये नहीं पता कि मूवी ग्यारह बजे वाली क्लास में ऑटोमेटिकली चलती है As per the Union Budget 2023 presented by the Union Home Finance Minister Nirmala Sitaraman, government ने प्रपोज करा है कि वो इंक्रीज करेगी income tax rebate limit from five lakh to what amount and अगर मैं पोल देती हूँ बच्चों तो the correct answer is this one is the correct one. So very good, Roshan. Very good, Omi Suchal. Very good, Durvish Manmeet, Tanmay Mimansha. Very good, Yash Shantanu. And the correct answer is it's 7 lakhs. seven seven lucky number Dhoni. So the pool is this one. लक्ष्मी आई थी लेकिन उसने बोला कि मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है उसे जॉन्डिस निकल गया तो अगर बाई द वे वो क्लास से अचानक से चली जाए तो आप गुस्सा मत होइए so what is the government proposing to do with deduction from capital gain on investment in residential houses so which one is the correct answer hello Prem so क्या मैं पोल दे दूँ जल्दी से बताओ and this one is the poll I don't know वो चली गई लगता है मुझे so very good Khyati Aashi very good Durvesh Deepak very good Romi very good Sujal the correct answer is cap the deduction from capital gain on investment in residential houses to lakh ten lakh so outlay for PM Awas Yojana नई सूजल मैं किस कभी किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ क्यों नहीं समझते हो तुम लोग अब ये इग्नोर इग्नोर वाली स्टोरी मतलब लक्ष्मी ने बंद करी तो अब सूजल स्टार्ट कर दिया नया तुम बताओ कि मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ क्या बता दो बच्चों ऐसा होता है क्या अब देखो एक एक कमेंट आएगा राइट कि मैम आपने तो इतना करा है मैं बता नहीं सकती हूँ नहीं नहीं मैम नहीं नहीं so a mission to eliminate sickle cell anaemia by dash will be launched so kya main poll de दूं Hello, Harish. And the poll is this one. azadi ke swarnim varsh Very good, Roshan Iktaomi. Very good, Sujalani. Very good, Mayor Manmeet Durvish And the correct answer is 2047. ओ भाई बच्चों कहाँ जा रहे हो बोलो क्या बोलू हेलो राज जय बोलू क्यों क्यों बोलू मैं So, when was the first union budget of India presented? क्या मैं poll दे दूं बच्चों? And the poll is this one. So very good Omiyashi. पहली बार यूनियन बजट कब पास हुआ था and the poll is this one सब आए हुए भक्तजनों से अनुरोध है कि कृपया करके आखिरी तक रुका करें और क्लास में नहीं आना है तो नहीं आए और नहीं मतलब अगर जाना है तो आए ही नहीं क्योंकि मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं हैं hello Mukesh so next okay बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो चला गया so what time is the union budget presented क्या मैं बोल दे दूँ So which country first introduced budget? बच्चों एक मिनट रुकना मैं आ रही हूँ So the correct answer is it's B, Bacho. So B is the correct one. So next question. According to which article of the Indian Constitution, the union budget of a year is referred to the annual financial statement. Which one is the correct answer? Hello Deepak, kaise ho? So very good Roshan Tauji, very good Chinmay, very good Manmeet Darvish. And the correct answer is article one and twelve जबकि मैंने ये दो बारी करवाया उसके बाद भी तुम लोगों को याद नहीं हुआ है ना पता नहीं अब क्या चाह रहे हो so next question According to the budget 2023, what is the revised average processing time for ITR? So the correct answer is D. Right. D is the correct answer, बच्चों. 16 days. ये भी पता नहीं है तुम लोगों को. So according to the budget 2023, how many tourism destinations have been selected for development? Hello Abhishek. क्या मैं पोल दे दूं? वैग Shubham Shubham so the correct answer is it's fifty पसंद नहीं है क्या पसंद नहीं है क्या पसंद नहीं है बच्चों So next question. इसे मत करो So next question. August 2022 में how many years has the central government financial inclusion scheme Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana completed? Hint दूं? Hint दूं? It's a perfect cube. It's a perfect cube. Very good, Tauji Durvish Asi. Very good, Neha. So next question. Which among the following state has the largest number of Lok Sabha seats? क्या मैं बोल दूं? And the poll is this one. So very good Shubham, very good Tauji Arui, very good Durvish, very good Roshan Khyati Chinmay, Priyanka Keshav, very good Manmeet Shantanu Samvita, very good Omi, Gitesh Hani Sujal, and the correct answer is it's A, that is West Bengal. Right. So next question. So, for which movie Ranveer Singh won the Best Actor award in Dada, the Dada Sai Phalke International Film Festival 2022? And the poll is this one. So the correct answer is given by Roshan Sujal, Aditya, Chinmay, Meher Keshav, ये चार में तीन तो रणवीर सिंह की है हाँ तो मैंने इसीलिए तो ऐसे ऑप्शन दिए थे ना सारी रणवीर सिंह की ही है चार में तीन क्यों चारों के चारों ना मेहर कौन से तुम्हें नहीं पता है so so, the Meenakshi temple at Madurai ये एग्जाम्पल है किस टेम्पल का and the pole is this one. So very good Shubham Tavati, very good Roshan, very good Turvish Ashi, very good Aditya, Rui, very good Priyanka, Manmeet, Omi, Shantanu, Ekta, Pratishtha. And the correct answer is Dravida. So electrical device used for converting mechanical energy into electrical energy is called. Can I poll they do? Ma'am. ये सारे कल किए हैं ओ शांतनु ये वाला रिवीजन हो रहा है अच्छा रुको मैं चेंज कर दे रही हूँ एक बार चेंज कर दे रही हूँ जस्ट राइट देखना हमने ये भी किया है क्या servant of Indian society servant of Indian society was founded by ये किया हमने किया है किया है किया है ये किया है ये किया है बच्चों जस्ट रुको एक सेकेंड किया है एक सेकेंड रुक जाओ एक सेकेंड हम्म, वो किसी भी क्लास में आएगा नाम मतलब ऐसे ही मूड खराब है the first Indian to swim across English Channel was ज्यादा बहुत बदतमीज इंसान होगा So Mihir Sen is the correct answer. मतलब मैं भी क्या ही बोलूं केशव So, among the following which has been unveiled as the official language slogan for the 2024 Paris Olympic, which one is the correct answer? And the poll is this one. मुझे कौन बोलेगा मुझे कोई बोल नहीं सकता रहने दो मुझे बोलेगा तो बोलने के लिए कितने मिनट उसके पास होंगे चंद मिनट एक मिनट दो मिनट मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे ब्लॉक बस देखो बदतमीजी मेरे साथ नहीं करना बस सिंपल सी बात है बाकी पढ़ो आराम से बातें करो कोई प्रॉब्लम नहीं so which is the third most abundant element in the universe after hydrogen and helium and most abundant element in the Earth's crust. So, very good, Tauji, very good, Priyanka. अच्छा तुम लोग के साथ कभी ऐसा होता है कि भूख नहीं लगता है इसको भी हुआ है क्या पता नहीं ये चीज़ मुझे मेरे साथ क्यों नहीं होता ये चीज़ मेरे साथ क्यों नहीं होता तो मुझे तो हर वक्त पूछो क्या आप खाओगे यस यस खाना खा लिया आपने मैंने आधा करा है फिर मैं क्लास लेने के बाद आधा खाऊंगी मतलब मैंने एक डिश खा ली है और दूसरे डिश अभी रात में खाऊंगी बारह बजे which state government has launched Medicep, a medical insurance scheme for the state government employees. देखो मैंने क्या खाया मैं बता दूँ मैंने बहुत सारे वेजेस डाल के और चीज़ सैंडविच बनाया था तो वो मैंने खा लिया और अभी मैं सोच रही हूँ कि और जो रोटी सब्जी बनी थी वो भी खा लूंगी so the correct answer is it's Kerala Sujal बस यही होता है कि जब वो अपने लिए कुछ बनाते हैं तो कभी हाथ जरा लेते हैं कभी हाथ काट लेते हैं आती अच्छे से है आणि तो उठो थोड़ा सा मेहनत करो थोड़ा सा सत्तू वत्तू सान लो थोड़े से आटे सान लो उसमें स्टफ कर दो और उसका सेक लो मन करने से कुछ नहीं होता उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है मैम नहीं जानते मुझे बाहर का खाना इतना पसंद नहीं है okay so which of the following is not not an antivirus software. Which one is the correct answer? घर के घर का जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है और जब मैं बनाती हूँ तो वो और भी अलग बात है और specially litti chokha so very good Shivam very good Gitesh very good Durvesh Roshan Pratishtha Aashi and the correct answer is Linux ma'am वो तो वो तो बिहारियों की निशानी है मिट्टी तो आशी मैं तुम्हें क्या लगती हूँ और मुझे वो कोयले पे सेक के बना लेती मतलब इतना औसम और उसके ऊपर से पूरा घी आउटस्टैंडिंग सेम हम आजकल एकता दीदी फॉर्म में आ गई इतनी तो, तो मस्त लगता है एकदम ऑसम ओके सो इसका आंसर कर लेना हमने वैसे कभी खाया नहीं ताऊ जी अच्छा तुम पता नहीं तुम जहां भी रहते हो वहां पे तो बनाई जाती होगी मुझे लगता है कोई रेस्टोरेंट में चेक करना मिल ही जाएगी जब बंगाली डिश इधर मिल सकते हैं तो बिहारी डिश नहीं मिल सकते मिल जानी चाहिए जितना मुझे लगता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मैम बहाने मार रही है नहीं नहीं बहाने नहीं मारी मैं तो बोल रही हूँ कि आजा मैं ही बना के खिला दूँ गया नहीं रांची भी आ जाओगे तो बना के खिला दूंगी बहुत से मुश्किल से मिलते हैं ओके बनवीर लेकिन मिल जाते हैं ना केशव केशव जा रहा है मुझे पता है कि तुम जब चाहते हो तो आधा जाते हो आधा नहीं जाते हो इसलिए बोलने से कोई फायदा है नहीं okay so South Asian association for regional cooperation first meeting was held at that is SAARC right उसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी आ जाओ पार्टी करवा दूंगी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोग सारे आ जाना मैं बना दूंगी हो ही कितने नब्बे बच्चे तो हो कोलकाता में बहुत अच्छा फूड रहता है हाँ कोलकाता का स्ट्रीट फूड भी काफ़ी अच्छा और स्पेशली वहाँ के एग रोल्स वहाँ की मिस्टी दही वहाँ की मिठाई सौंदेश ये सब तो फेमस very good Keshav Tauji Durvesh very good Mehar Shantanu एक Shubham very good Pratishtha Sujal very good Arora hello Arora ji कैसे हैं आप बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है हेलो सिमरन ओके झाल हाँ और झाल मूढ़ी और मूढ़ी तो कहीं भी लेके जाते हैं वो झाल मूढ़ी विथ आलू पकौड़ी नो इट्स आलू उसको क्या बोलते हो तुम लोग ताऊ जी उसको आलू की जो बनती है chop yes chop chop yes मुझे पता है सो so, बच्चों पंचायती राज किसके अंडर आता है रेसिडुअल रेसिडुअल लिस्ट के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर और यूनियन लिस्ट के अंदर यस <laughs> मेरी ना आंखें बहुत देर से खुल रही है आजकल मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसे बंद कर रही हूँ तो ऐसे ही बंद रह जा रही है So very good, Shubham Durvesh, very good, Khyati, very good, Arvi Talji Omi. And the correct answer is it's stateless is the correct one, right? so, Asian का headquarter कहाँ पे है बच्चों Asian का headquarter कहाँ पे है मैम बात नहीं बनी फिर try करो शुभम ओ भाई हनी जस्ट शॉक शुभम कंकड़ बात से ओके हाथ खोलने वाले वो बात नहीं बनी फिर से ट्राई करूँगा अच्छा ठीक है कोशिश करती हूँ मैं वैसे सब मुझे बताओ In the 552 strong Lok Sabha, how many members are there from the union territories? शांतनु ये सब नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं नेवर एवर सब very good Shubham, very good Kathy, very good Arohi, very good Ekta Keshav Deepak Gupta. Umiyan, the correct answer is 20. Right sir next question Harshacharita और कदम्बरी ये दो, ये किनके द्वारा लिखे गए हैं बानवट पतंजलि परिणी और Kalhana and the poll is मैंने आंसर बताया लेकिन अब आप लोग समझ पाओ तब तो so very good Shubham Keshav Darvesh very good Rita Rohita ji and the correct answer is it's Banabhatta so Banabhatta is the correct answer so S D G S D G are in the class so gas जो कि आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज होता है उसे कौन सा गैस बोलते हैं बच्चों and the poll is this one S D G is not in the class so very good Shubham Tau ji Neha very good Aashi very good Durvesh very good Aarvi Deepak Pratishtha Keshav very good Priyanka Bhumi very good Simran very good Manveer Sujal the correct answer is it C that is acetylene So next question. Name the person who was also known as Desh Bandhu. देश बंधु के नाम से जो जाने जाते हैं वो कौन है बच्चों अगर मैं पोल दू इट्स इट्स इट्स अच्छा एक मिक्सचर बहुत फेमस है क्या तुम लोगों ने कभी खाया है आई डोंट नो कि वो सिर्फ बिहार में फेमस है या झारखंड में या कहीं और भी very good Tauji very good Ekta very good Samrita very good Priyanka Omi, Surya Pratistha, Arvi, Shantanu, Aditya. And the correct answer is Chitranjan Das. Railyard hint और जिशांध्र तुम लोगों ने चित्रंजन मिक्सर खाई ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं खाई ये मिक्सर है मैं फोटो दिखाऊं तो मैं देखती हूँ देखती हूँ अवेलेबल है कि नहीं यस अवेलेबल है अवेलेबल है पता नहीं तुम लोगों को पता नहीं है क्या हाँ अवेलेबल है सुना भी सुना पहली बार है अच्छा डाउट ऐप में डाल दीजिए मैं स्क्रीनशॉट लेके डाउट ऐप में डाल लेना रुको डाल दे रही रुको रुको देख ही लेना जस्ट वेट खा भी लेना एक सेकेंड जस्ट वेट रुको बच्चों मतलब तुम लोग कुछ भी करवाओ <laughs> ये डाउट टैब में नहीं मैं अपलोड कर देती हूँ ठीक है मैं अपलोड कर देती हूँ देखो तुम लोगों को मजाक लग रहा था जस्ट वेट ओके देख लो ठीक है बारिश शुरू हो गई है जोर की हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी देखो दिख रहा है है है ना तो मैं फोटो पटना में खोजूंगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है बढ़िया शुभम सो पहला बैंक इंडिया का कौन सा है दीपक तुम रहने दो थैंक गॉड सब दीपक जैसे नहीं है ओ भाई मैम जो इस बार गिरिडीह जाऊंगा तो ये खाऊंगा ज़रूर मन में वैसे एक और चीज़ बहुत फेमस है आई डोंट नो उधर के कोई है कि नहीं छोड़ो तुम लोगों ने नहीं सुना होगा लेकिन आई थिंक वो कि कोई खाएगा तो ज़रूर खाना मैं बताऊंगी कौन सा ठीक है स्पेशली आई थिंक उसको पता होगा हनी को बताना कि तुम्हें पता है कि नहीं अब नहीं है बैंक ऑफ हिंदुस्तान को मर्ज कर दिया गया था ना बैंक ऑफ हिंदुस्तान को मर्ज कर दिया गया था ना ये ये हाँ वो तो बहुत इजी है ये पता नहीं सुना है कि नहीं खाया है खाया है क्या बात है बहुत ही बढ़िया रखता है बहुत ज्यादा ही बढ़िया outstanding चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बचपन गुजरा खाकर दाल पे देखो ये क्या है okay so next question Which of the following state confers the Kabir Samman, Kalidas Samman, or Tansen Samman? So the correct answer is Madhya Pradesh. Bhopal and क्या बात है हाँ बोलो मनमीत गया में मिल जाएगा नहीं मनमीत वो सिर्फ गया में मिलता है मतलब उस एरिया में where is the headquarter of I A E A that is Geneva that is Vienna that is New York that is Sydney I E A that is international atomic energy का हेड क्वार्टर कहाँ है बहुत जो सबसे कॉमन आपको लगता है जो सबसे कॉमन लगता है मुझे खाया है रुपये वाला एक रुपये में कौन सा मिलता है तो मुझे पहले ऑस्ट्रिया <laughs> ऑस्ट्रिया का भी तो। So, in which of the following state is saffron produced commercially? और आपको पता है वहां से बिकने भी आते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं हमें इतने छोटे से डब्बे में दिया गया था इतने छोटे से डब्बे में आई थिंक सिक्स हंड्रेड का very good Shubham very good Tau ji Aarohi मैम आप काबुली गई हो हाँ बिल्कुल हनी ये सब तो कॉमन जगह sir Jammu Kashmir sir Next question. The venue of the first Asian game that took place in 1951 to wo kaun sa tha pehla asian game 1951 mein hua tha to uska venue kaun sa tha india mein hai bachcho ab उतना acha nahi hai ha So the correct answer is it's New Delhi. So Dash is a big center for rolled, rolled gold, rolled gold ornaments, right? Rolled gold. मतलब जो डुप्लीकेट सोना जैसा दिखता नहीं है आर्टिफिशियल सोना जो मतलब बिल्कुल कॉपी लगता है वो सबसे ज्यादा कहाँ हो कहाँ के लोग उसको पहन के चमकते हैं कहाँ के लोग सो वेरी गुड ताऊ जी Kitesh Ekta very good Khyati very good Honey Sujal it's Machilipatnam वैसे यहाँ की सिल्क भी बहुत फेमस है वैसे हैप्पी बर्थडे भी अच्छा है आई डोंट नो अभी का Bengalis are found of machhli fish Okay. So, which of the following program aims at the promotion of saving among rural women? It is Rashtriya Mahila Kosh, it is Mahila Samriddhi Yojana, or uh, और Mahila Yojana, or uh, Jawahar Yojana, Rozgar Yojana. मतलब new baby bond New York right ये कॉमन हेडक्वार्टर है बाय द वे बहुत हेडक्वार्टर आपको जिनेवा और बहुत ज़्यादा न्यूयॉर्क मिलेगा so the correct answer is is B So Dash satellite has been telecast TV network program all over the country. And अगर मैं बोल दूँ तो वो नूडल्स है जो कि तुरंत बन जाता है राइट है ना सो ताऊ जी एकता Darvesh very Keshav Pratishtha Gitesh and it's in saint in sat one week instant so metrological day कब सेलिब्रेट करता है बच्चों मेट्रोलॉजिकल डे और अगर मैं बोलूं कि छह दिन में आने वाला है छह दिन में छह देखो आज है सेवनटीन अभी भी एटीन हुआ नहीं है तो ट्वेंटी थर्ड को बच्चों सर नेशनल इनकम क्या होता है बच्चे नेशनल इनकम क्या होता है net national product at market price net national product at factor price net domestic product at market price और net net domestic product at factor price and the poll is this one So the correct answer is C, that is net domestic product at market price, right? Next question. Janaganamana except ओहो मैंने तो आंसर ही दिखा दिया चलो कोई बात नहीं लेकिन एक बार पोज दे देती हूँ जनगणमना was accepted as the national anthem of India in which of the following year that the correct answer is it's 1950. That is this one. So next question. Which of the following is not an award in the field of literature? आज फिर भी हंड्रेड नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं आप मनमीत इस क्लास में बहुत सारे लोग बिहार से हैं मतलब सभी को हाँ मतलब ये भी बोल सकते और इस बार मुझे पता चला कि जिस बच्चे का एम e भी हुआ है तो वो बता रहे थे कि मैम टेन परसेंट रिजर्वेशन जो थी मतलब टेन परसेंट जो बाहर के लोग एडमिशन लिए हैं उसमें मैक्सिमम लोग बिहारी हैं जो जिन्होंने आई पुणे में एडमिशन लिया है M H C T qualify करके तो मैं तुम लोगों से यही उम्मीद कर रही हूँ सो so, मैम मैं और शुभम भी बिहार से हाँ so in which of the following fill is the dhanvantri award given याद है उसका एक बार हमने इंटरव्यू किया था तो उसके फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे किसी को याद है और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे सो हेड ऑफिस कहाँ है आरबीआई का मैं तो बहुत जगह से हूँ हाँ वो तो रांची से पुणे से so this is the last question and thank you so much I hope कि हम लोगों ने कर लिया देखो जब ध्यान रखना जब भी आपसे कोई हेडक्वार्टर पूछे और स्पेशली ऑफ इंडिया लिखा रहे राइट तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई ही होता है ठीक है अगर ऑफ इंडिया लिखा रहे तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई ही होता है सिर्फ एक को छोड़ के मुझे याद नहीं आ रहा कोई एक था जिसमें ऑफ इंडिया में मुंबई नहीं था ठीक है So bye, bacho. Take care. Bye, bye. Bye, Neha. Bye, Mehdeep. Bye, Ekta. Bye, bye, honey. Bye, Deepak Samita. Bye, everyone. Bye, Ashi. Bye, Sue. Okay, bye.